はいどうもこんにちは、えー、今日も29歳に来ておりまして、えー、今回は僕のわがままで杉さんにバケットサンドを作っていただきましためちゃめちゃでかいですねこれ <laughs> 今日はあのハンバーグとステーキローストビーフあと各種のお野菜ですね詰め合わせの杉さんお手製の超特大バケットサンドでございますちょっとメガネは外したいと思います <laughs> 早速いただきたいと思います かず。ます。これどうどうどうしたらいいんだろう <laughs> かじりつくのがベストですかこれはそうかじりついてもらってないですそうですねかじれんのかなこれえ にまでたどり着けないです Thank you.

ましたということで今日もあのスイさんに僕のわがままを聞いてもらいましたということでさすがにねこのロングバケット2本顎が死にました <laughs> 一応あの今までのあの29さんのコメントとかでもいろいろいただいてたんですけれどもあの僕がいただいてるメニューとかチャレンジメニューとかっていうのは基本的にはあの一般の販売をしていなくてですねただ前日とか前々日ぐらいまでに予約をできれば たりとかできますのでもしあの食べたいっていう方がいらっしゃいましたら是非一度29さんの方にお電話してもらって予約してみてはいかがでしょうかはあごちそうさまでしたありがとうございますわあ